今天比较特别，是我点了他一份牛排。 我搭过这么多航空以来，就好像一间餐厅最重要的是什么？就是厕所。我自己认为啦，一个航空公司啊，厕所也是很重要。泰国航空是我认为厕所最棒的航空公司。为什么？我告诉你，你们看到这边有鲜花，而且这个鲜花它都有折到一个恰到好处。哎，我把它拿起来给各位看一下，你看到没有？这是非常非常用心的。 一起掉，我把它放回去。就是它，是目前我看过最用心的厕所。我讲一个比较特殊的，就是它其实啊很奇怪，它都会敷这种毛巾。我不知道为什么，我已经用过，我就不把它放回去。毛巾的上面，你看这边还有一个用毛巾折的玫瑰花怎样？这边有个 Milk Cream，这一瓶是护手霜，这一瓶也是护手霜，然后水一样有冷跟热。 这边有纸杯、面纸、擦手巾，你还有什么好要求的？他这边还非常的用心准备了一个尿布台，这个尿布台呀是感觉很厚重的，不是那种很随便那一种，然后可以跨在马桶上面，然后非常的沉稳。整个来讲啊，真的很舒服。门片的上面啊，一样有两个挂衣。 的，而且它金属的部分啊，真的比一般的航空公司用料的还好。这个金属也是一样，非常的棒，给太行一好。这两个 USB 啊，感觉不太对称哎，大家有没有觉得歪歪的？不晓得是故意的还是本来就是这样。这个是我第一次在飞机上吃牛排。 我觉得他这牛排很用心。第一个有面包，这一家是香蒜面包，然后再来你可以看到这边有马铃薯牛排的本身。等一下，我觉得我必须把红萝卜放旁边一点。这牛排应该就只有三盎司吧。这边有一些蔬菜，红萝卜。它这个甜点看起来很用心，芒果跟巧克力慕斯。这个前菜呢，基本上我喜欢这个葱花程度大于这个鸡肉。 这个牛排我大概只能给三十分。有哪一间航空公司的牛排比较好吃啊？因为太行的泰式餐厅好吃，跟牛排真的不行。你可以在底下留言告诉我哪一间航空公司牛排好吃，我下次一定要去吃。我们看一下太行的飞机好了，第一个是 A 三八零八百，总共六台，而且座位啊有五百零七，非常大。第二个是七四七四百，我有机会，今天还要坐一下太行的七四七。我个人认为啦。 阳的七七所有七七里面最漂亮的座位大概有三百七十个，第三个是三五零九百座位有三百二十一个，在波音七七七三版座位有三百六十个，然后七七三百一啊是座位有三百四十八个，七七两百这个可能快淘汰了。 剩最后的六台，座位有三百零九个。好啦，我不管了啦。所里面呢，最主力的就是波音七七三百一啊，有十四台。今天坐的 A 三五零也有十二台。最后啊，我还是要试一下它的系统啊，到底速度是快还慢？今天我是从曼谷飞新加坡。 这个飞航系统啊比较特别，是说在待机的画面啊就有这个飞航图。点一下看一下，哎呦，我们还有一个小时又十一分会到新加坡。语言一样，只有中文简体，没有中文繁体。我点一下它的娱乐看看，全部的电影。我要看蚁人播放电影，大家要注意看哦，速度快还慢就是看这个播放电影。Okay, 把我点搜收走，然后点一下英文。呃，我可以感觉到啦，太行的 A 三五零的系统啊，比太行的七八七九慢，还蛮多的。暂停，那退出，退出，看一下飞行系统，飞行路径。 动飞行路径总路线，整体感觉速度啊还是非常不错啊，就比七八七九慢那么一点点。纪念一下，今天第一次搭阿胖的 A 五零。 一台啊，A 三八零我已经买过了，买一台 A 三五零好了。是在飞机上买东西啊，常常就这么缺货，而且我的钱包在上面。第一百零五页，十七 K。我现在才注意到太行的笔改版的，原本是全部是紫，现在是粉红色配紫色，这个用色非常大胆。Is the rival class, Yes, and the Wi-Fi. Oh, okay, thank you. n c r e d i t card。credit card，然 t Can I have your credit card and passport, please? Okay。这也是我第一次看到，我觉得太行镇非常用，虽然送了二十 mega 的 free wifi，这边有刮刮乐的地方。 我连到他的 t Sky Connect，打开浏览器啊，就发现有个网页，选择 Go Online，他叫我等待，Please wait。这边有选项，如果你要三十 MBR 就是十块美金，要五十 MBR 就十四点九九。我这边选择用一个 Promo Code，you continue。他问你要注册还是要当一个鬼？我要当一个鬼。叫我输入 Email。 输入完成，The safe。等我弄到好，大家也快要降落哦。终于成功了。OK，Thank you。s i g n u OK，Here。OK，Thank you。p l e a use In 版，นะ OK，Thank you。Digital passport。OK。And micro card。And your credit card。我现在第一次在飞机上啊，用无线的 WiFi，然后时少成成有新经验的，现在。 非常酷，等下我再玩一下。然后我刚买的东西来了，第一个太阳的笔，那有一点那个便当筷子跟汤匙的概念。这个笔比我想象中的漂亮，等下我要开一下窗户，超美的。我回去试试看看好不好使。第二样是 A 三五零的飞机，这个就等我儿子开箱给各位看。 Not sure what I'm doing here And the days don't work out the way I thought they would And before you there was no one who understood Never found somewhere I fit in With Austrian Airlines and Bangkok Airways, I met you I was feeling lost and the crew would like to thank you for driving us, and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thaiairways.com. Sometimes I b u i 的香肠很可爱吗？今天影片已经结束了，我刚才最后又不小心睡着如果你喜欢我的影片，记得订阅、分享。每个礼拜一到礼拜五下午五点准时发布影片，不要忘记啊！接下来有我在新加坡非常重要的影片，我们明天见，拜拜。Set my world up.